弟兄姐妹，大家好，欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。第一百一十六讲，神要对你说什么？ 神会咒主人一个问号，会吗？听了也蛮可怕麻雀往来，燕子翻飞，这样胡故的咒诅也必不灵道。麻雀往来，燕子翻飞。 这样无故的做主也必不领导。那经文里面很清楚的，就是告诉我们有关做主的事。那我们都存在在这样的一个时代，特别是我们城市化的一个环境里面。现在基本上你会发觉到，我们都一直在讲哦，呃，你的呃。 讲话，你的思想，你的表达，等等等等，都要是一种积极、乐观啊，正能量。那个重点就是说，我们要给人、给自己一种希望、鼓励啊、赞美啊，这样呢，然后就能够给人家帮助。你就减少，不要讲。 批评啦，责备啦，讲别人的不是啦，啊，讲负面的事啊，消极的事啊，这些都不要讲，这些都给人家没有什么的帮助。所以呢，在这样的一种什么都要讲正能量、积极、乐观的一个大环境底下。 啊，教会也出现了，就是说，啊，我们都讲啊，信仰都是成功神学、福气神学啊，恩典主义啊，慈爱福音，都是讲那好的一面了。所以你会发觉到这样，哎，教会都是在讲啊赐福的啊，嗯，没有讲管教的。 也不会讲到有关所谓的咒诅的事。那当然，这种情况之下呢，那会不会吸引人？当然会吸引人啊！那很多人都会啊，要寻求福气、成功、好处，对不对？当然都会了。所以，假如你的教会多一点讲那种管教啦、责备啦。 啊，要求圣经教导等等等等的，哎，你就会发觉到人时候就会少了一点，因为整个大的环境里面，你会发觉到现在什么东西，网络的东西、课程的东西、买东西这些等等等等，外面促销都是什么，都是给你免费啊，给你免费，给你去试，给你来上课，给你来说明会等等等等，哇，你都觉得哇，拿到很多的东西，你也很喜欢。 对对，然后结果你要留下来，不留下来，对不对？就怂恿你咯，怂恿你啊，给你很多的好处啊，你怂恿你留下来啊，结果你就被怂恿，那你就留下来咯，对对？结果你都知道会得到一个好处就会成功，就会发达等等，所以整个的社会现在都是有这一方面的一种趋势，教会呢也有些时候说实在，其实也受到影响。 是知或者不知，啊，我自己也不知道啊。当然还是要确定的是说，呃，圣经里面啊有没有讲到要有成功啊，有福气啦，有这个慈爱啦，有这个恩典啊？其实这些都在圣经里面有，只不过问题是神的属性里面它是有慈爱和公义，所以我们不能有偏差。 就是说，我们只讲上帝的慈爱，我们不讲上帝的公义。那我们只讲啊，这个嗯，上帝的赐福，而没有讲上帝的这个管教。我们不能只是说，哎呀，我们都是新月时代，我们讲新月新月，就讲耶稣基督给我们的恩典慈爱哦。后我们却忽略了圣经里面旧约里面。 上帝的这个公义和上帝的这个惩罚啊，我们就不讲，所以变成我们的这个信仰，哎，被切了一半了啊，所以我们只有这些所谓的什么积极乐观的正面的这些啊，哎，连这些，哎呀，这些都负面的，批评人啊，讲呃讲讲人家有罪啊，讲。 讲上帝的管教，讲上帝的惩惩罚，哎呀，这些都是消极的，哎，哦，就切了一半了，没讲去掉，哎，这样就不完全了，哦，上帝的信仰，上帝啊的属性都是慈爱、公义，圣经要看的都是新月跟旧月，啊，不能把它分开切开来看的，所以。 我们在这里呢，经文明明的，就是有告诉着我们有关咒主的事，所以你看到经文，你听到我这样讲，我不知道你会不会觉得很不爽？哎，神怎么可能会咒主人呢？对不对？啊，当你若多讲，上帝会咒主人，你会发觉到，哎，可能你也不喜欢，你也不开心，然后。 其他的也不要来教会， <laughs> 人数也减少了，所以教会也有压力，我们牧者也有压力了。但是今天的这个经文呢，既来自圣经，我们要直言直语讲做人道理，我们就要讲这是圣经里面的话，你必须要听啊。那经文里面讲麻雀往来，就是飞来飞去的意思啊，往来了啊，往来燕子翻飞。 啊，飞来飞去啊，翻来翻去啊，这个是什么呢？我们可以这样讲呢，想象一下麻雀，麻雀在我们特别是呃呃，其实不要说我们呐，在国外你也会常常看到麻雀的啦，对不对？那我们可以这样讲，就是麻雀是全天候，全天候啊，除了是冬天呐，冷到麻雀不会出来了，否则全天候。 你到处都可以看到很多的这个麻雀啊，它们啊往来飞来飞去。你看到麻雀的时候，你不会大惊小怪啊，你不会说哇，这是什么美丽的鸟嘿，不会啊，太普遍了。但你也不会好像看见呃呃这个呃老鹰飞下来，哇，这个老鹰来了很可怕，你要躲起来。 你也不会，所以你看到麻雀来的时候，哎，你不会有什么的害怕的事情啊。然后又来到了燕子啊，燕子翻飞哦。燕子很多时候会在什么时候呢？啊，特别就是要回巢了啊。傍晚来到的时候，你会看到这个呃燕子飞来飞去。那有些时候呢，我们就形容燕子啊，身轻如燕哦，因为它真的是姿势哦，呃，很美。 啊，然后啊，真的是翻来翻去啊，它很多时候就在你的头顶的天空上，有些时候呢，啊，它好像横冲直撞，哇，你看到的时候，你也不会说，哎，这个燕子是不是会冲下来，会吓了你？所以你找一个地方，然后把它你自己躲了起来，你也不需要，因为真的是啊，嗯。 司空见惯了哦，你也没有什么大不了。所以也就是说，麻雀的往来，叶子的翻飞，那这些都是我们平时在我们的周围里面生活当中已经常常见到，是你不会看到害怕和紧张。所以它的重点是什么呢？那重点是要告诉你，这些很平常的事情，也就算什么，就算咒诅。 咒诅在我们的生活环境当中啊，不一定是你，就是在你的生活环境当中，歧视常常都有啊，可能是因着别人，是可能是因着社会，可能是因着国家啊，总之这个咒诅就会在我们的周围里面常常都会出现的。所以这个出现呢，它这里的强调呢，就是要我们什么，就好像麻雀跟燕子。 啊的往来跟翻飞，诶，你不需要去担心害怕啊，它的重点就在这里，因为无故的咒点也必不领导你。但是我们要深入的去思考跟反省，那我们就要有从两个角度去看了。那第一呢，这个大前提就是有咒主的。 啊，有咒咒主的出现，所以我们先要接受有咒主。神会不会咒主？我跟你讲，会，因为经文就明明讲有咒主这两个字，所以你不能否定说没有没有没有啊那些福气神学说没有没有，上帝只有福气，没有咒主，不行，经文有啊，所以前提上你要有这样的思想，所以我们分开两方面，第一个呢。 第一个就是经文所说的“无故的咒诅也必不灵道。这是什么的意思呢？也就是说，咒诅的事在我们的周围常常出现，好像麻雀、燕子的出现是很正常的，所以来到我们的生活里面，你会看到这些咒诅的事情。有些时候你会害怕，你会胆怯，你也会忧虑。哇！ 哦哦，有这样的作主的事情发生，会不会淋到我啦？诶，为什么别人会发生这些事情？哇，你睡不着啦！啊！因为因为上帝哇，原来上帝会是是这样的哦，他是咒主的神。但是这里要告诉我们什么？第一点就是无故的咒主也必不临到，也就是什么？当上帝的公义会临到你的时候，那如果你没有得罪上帝，你没有得罪上帝。 没有事故啊，无故的做主啊，不会临到你。也就是说，你没有得罪上帝，你没有行上帝不喜悦的事情，那这是属于什么无故的做主，是别人的事情，那跟你就不相关，那也必然就不会临到你。所以你可以放心的，不用去胆怯害怕。哦，看到别人有这种事，哇，会不会我也轮到我？我是下一个人？不会，别人有得罪上帝。 你没有得罪上帝，所以你不需要害怕，因为他必不会临到你。但是有些信徒呢，就比较小性的啊啊，很害怕的，就有些时候看到别人呃有这种事情，就自己担心啊，提心吊胆。圣经告诉我们，无故的做主也必不临到你，这是感谢主的事。 但是第二呢，那我们也要去想，无故的咒诅也必不临到你；但是有故的咒诅呢，哈，那就是有故，就是有事件的咒诅，那就会临到你了。因为有些时候我们很忽略了上帝的公义，以如前面所说的，我们一直是强调上帝的慈爱，强调上帝的赐福。 啊，强调上帝给我们的成功，但是相反过来呢？哎，上帝也有公义吗？啊，上帝也有惩罚吗？啊，我上帝也给我们有失败的时候啊，啊，对不对？所以，上帝的公义是跟上帝的慈爱都有。所以，那假如是那个咒诅临到你的时候，怎么办？ 临到你的时候，那其实那已经告诉你的一个答案，就是有故的咒诅，也就是说，你必然是有不合乎上帝的事情，你必然是有得罪上帝的事情，所以上帝的公义来管教、惩罚你，这是。 你必须要知道的，而不是说，哎呀，这些事情来到哦，我们祷告，上帝把把这个事情拿掉啊就可以了。很多时候我们就是啊，祷告祷告就把事情拿掉啊。那你啊，去到教会，教会啊，有些时候呃，帮助你的人又不敢讲，哎，这是上帝管教惩罚你啊，因为这个时代都不适合讲这种话的嘛。 所以没有人也敢跟你讲，对不对啊？所以那就变成是说，哎，事情就是这样临到你，你就祷告去解决它，不是的，不是的啊！既然有无故的咒诅，也必然是有故的咒诅，就是有事件的咒诅，而这个事件的咒诅也必然就是你得罪了上帝。那一样的就是上帝的选民以色列人，他们的这个历史。 一直重复的告诉着我们，他们就是被上帝所咒诅。为什么？因为他们一直得罪、得罪、得罪、得罪、得罪上帝。所以，如果有这样事，你真的是需要很谦卑、认真、安静反省自己。如果还找不到答案，找真诚、认真。 近千敢说真话的信徒来接受辅导帮助，这是神对你说的话，我们一起祷告，天父上帝，我们恳求主你帮助着我们。 我们知道你是有慈爱的神，也有赐福的神，也让我们成功。但是主，这是你慈爱的一面，但主，你也是公义的神，所以你在当中会有给我们失败，你会惩罚着我们，你也会有公义的。所以很多时候我们只是忽略了，所以我们祈求主，你在当中，借着这个经文提醒着我们，让我们在当中呢。 如果在周围有一些做主的事情，那如果我们没有得罪你，我们真的是可以坦然无惧的来面对你。但如果在我们当中呢，我们有得罪你的话，那我们真的是好好的去反省，啊，免得我们越陷越深。我们祈求主来帮助提醒着我们，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与，我的动力。来，也为这马太牧场来祷告，啊，转发，让更多人在呃属灵生命上能够得到造就。我们现在每次在呃 WhatsApp 里面啊，有几个呃呃呃这个弟兄姐妹就也会写一些鼓励的话。 那 u do 呢，呃，也有了，啊，但不多了。都欢迎大家，哦，能够写几个字，一起来分享。相信当你在写的时候，你就会做一些的整理。那你整理的时候呢，可能就是对你的印象会更深，也会呃，帮助着自己，帮助着别人。好，上帝与你同在啊，再见。